लिनक्स फाइल एट्रीब्यूट्स के इस ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल के लिए आपको पहले से ही example 1, example 2, example 3, example 4, example 5 और टेस्ट चाउन के तौर पर नामजद खाली फाइलों को बनाना होगा test_chown नाम की खाली डायरेक्टरी और डायरेक्टरी 1 को भी बनाएं फाइल एट्रीब्यूट एक मेटाडाटा है जो एक कंप्यूटर फाइल को बयान करता है या इसके साथ मुंसलिक है फाइल एट्रीब्यूट फाइल के मालिक फाइल की किस्म इस्तेमाल की इजाजत वगैरह खसूसियात की वजाहत करता है ch own कमांड का इस्तेमाल फाइल या डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील करने के लिए करते हैं ये एक एडमिन कमांड है जिससे सिर्फ रूट यूजर फाइल या डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील कर सकता है एच ओन कमांड की साख्त यानी सिंटैक्स इस तरह है chown space option space owner name space file name और डायरेक्टरी नेम हम एच ओन कमांड के साथ दर्ज ऑप्शन ऑप्शंस दे सकते हैं माइनस आर जहां आप फिलहाल हैं उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज में मौजूदा फाइलों की इजाजत को तब्दील करने के लिए है माइनस सी हर फाइल की इजाजत तब्दील करने के लिए minus F C H own को एरर मैसेज जाहिर करने से रोकता है अब हम कुछ मिसालें देखेंगे लिहाजा टर्मिनल पर जाएं, अब हम इस डायरेक्टरी में जाएंगे जहां हमने खाली फाइल्स और फोल्डर बनाए थे इसके लिए cd space desktop slash file attribute लिखें और एंटर दबाएं। अब command ls space minus l space testchown जो t e s t c h o w n है लिखें और एंटर दबाएं। यहाँ हम फाइल के मालिक को देख सकते हैं शाहिद टेस्ट चौन का मालिक है फाइल के मालिक को तब्दील करने के लिए sudo space chown space anusha anusha space testchown जो t e s t c h o w n है लिखें और एंटर दबाएं sudo पासवर्ड को एंटर करें और फिर से एंटर दबाएं अब ls space minus L space test chown जो T E S T C H O W N है लिखें और एंटर दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइल की नई मालिक अनुषा है अब हम देखेंगे कि डायरेक्टरी के मालिक को किस तरह बदलते हैं ls-l कमांड लिखें और एंटर दबाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि Shahid test score chown directory का मालिक है डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील करने के लिए ये कमांड टाइप करें sudo space chown c h o w n space minus capital R space a n u s h a anusha space test underscore chown जो डायरेक्टरी का नाम है और एंटर दबाएं अगर जरूरत हो तो सूडो पासवर्ड को दाखिल करें और फिर से एंटर दबाएं। हमारी सहूलत के लिए मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके स्क्रीन को साफ करता हूं। अब ls स्पेस माइनस एल लिखें और एंटर दबाएं। यहां हम देख सकते हैं कि अनुषा डायरेक्टरी की नई मालिक है chmod कमांड का इस्तेमाल एक से ज्यादा फाइलों का एक्सेस मोड या इजाजत को तब्दील करने के लिए करते हैं chmod कमांड की साख्त यानी सिंटैक्स इस तरह है chmod space options space mode space file name हम chmod कमांड के साथ दर्ज ज़ेल ऑप्शंस दे सकते हैं माइनस सी बदली हुई फाइल्स की मालूमात को प्रिंट करने के लिए माइनस एफ जिन फाइल्स को सी एच मोड बदल नहीं सकता इनकी मालूमात यूजर को न देने के लिए दरज ज़ेल किस्म की रसाई या इजाजत मैसर है आर यानी रीड यानी पढ़ना डब्ल्यू यानी राइट यानी लिखना एक्स यानी एग्जीक्यूट यानी अंजाम देना एस यूजर या ग्रुप की आईडी को मुकर्र करना मुतबाद तौर पर हम तीन हिंसों के इजादारी तादाद यानी थ्री डिजिट ऑक्टल नंबर से इजाजत की वजाहत कर सकते हैं पहला हिंसा मालिक की इजाजत के लिए है दूसरा ग्रुप की इजाजत के लिए है और तीसरा दूसरों की इजाजत के लिए इजाजत का हिसाब दर्ज जेल इजादारी इकदार को जोड़कर की जाती है चार जो कि रीड है दो जो कि राइट है एक जो कि एग्जीक्यूट है अब सी एच मोड की कुछ मिसालें देखेंगे टर्मिनल पर जाएं और एग्जीक्यूट बाय यूजर इजाजत को फाइल एग्जाम्पल वन में शामिल करने के लिए कमांड एंटर करें इससे पहले मैं कंट्रोल प्लस एल से स्क्रीन को साफ करता हूं अब C H mode space u plus X space example one लिखें और एंटर दबाएं। अब L S space minus L space example one लिखें और तब्दीली को देखने के लिए एंटर दबाएं। यहाँ आप मालिक की तरफ से रीड राइट एग्जीक्यूट इजाजत ग्रुप की तरफ से रीड राइट एग्जीक्यूट इजाजत और दूसरों की तरफ से एग्जीक्यूट ओनली इजाजत को फाइल एग्जाम्पल वन की वजाहत करने के लिए देख सकते हैं अब C H mode space seven five one space example one command लिखें और एंटर दबाएं। अब L S space minus L space example one लिखें और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि ऊपर दी गई कमांड से मालिक की तरफ से रीड राइट और एग्जीक्यूट की इजाजत ग्रुप की तरफ से रीड और एग्जीक्यूट की इजाजत और दूसरों की तरफ से एग्जीक्यूट ओनली की इजाजत को फाइल एग्जाम्पल वन से मंसूब किया गया है फाइल वन को तमाम सार्फिन के लिए रीड ओनली इजाज़त मखसूस करने के लिए ये कमांड लिखें और एंटर दबाएं chmod space is equal to r space example1 और एंटर दबाएं अब ls space minus l space example1 command लिखें और एंटर दबाएं हम यहाँ देख सकते हैं कि तमाम सार्फिन के लिए फाइल एग्जाम्पल वन के लिए रीड ओनली इजाज़त मखसूस की गई है इजाज़त को बार बार तब्दील करने और तमाम इस्तेमाल करने वालों को रीड एंड एग्जीक्यूट रसाई देने के लिए और डायरेक्टरी वन के मालिक को राइट एक्सेस देने के लिए कमांड टाइप करें chmod space minus capital R space 755 space directory 1 और एंटर दबाएं अब ls स्पेस माइनस एल लिखें और तब्दीली देखने के लिए एंटर दबाएं सारिफ को फाइल टू में एग्जीक्यूट इजाजत देने के लिए chmod space u plus x space example two command लिखें और एंटर दबाएं अब ls space minus L space example two command लिखें और एंटर दबाएं अब हम देख सकते हैं कि यूजर को फाइल एग्जाम्पल टू में एग्जीक्यूट इजाजत दी गई है फाइल थ्री को ग्रुप के लिए राइट परमिशन देने के लिए ये कमांड लिखें और एंटर दबाएं chmod space g plus w space three और अब ls space minus l space three लिखें और एंटर दबाएं अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप में राइट परमिशन जोड़ी गई है तमाम सार्फिन के लिए राइट परमिशन हटाने के लिए C H mode space A minus W space example three command लिखें और एंटर दबाएं। अब ls space minus L space example three लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि राइट इजाजत को तमाम इस्तेमाल करने वालों के लिए हटा दिया गया है chgrp कमांड का इस्तेमाल एक से ज्यादा फाइल्स के ग्रुप को नए ग्रुप में तब्दील करने के लिए करते हैं न्यू ग्रुप या तो एक ग्रुप आईडी नंबर है या फिर स्लैश सी स्लैश ग्रुप में वाका एक ग्रुप का नाम है सिर्फ फाइल का मालिक या एक खसूसी हकूक वाला सारिफ ही ग्रुप को तब्दील कर सकता है C H G R P command की साख्त इस तरह है C H G R P space option space new group space files अब हम टर्मिनल पर चलते हैं और C H G R P command की कुछ मिसालें देखते हैं L S space minus L space example four command लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप परमिशन सिर्फ शाहिद के लिए है ग्रुप परमिशन यानी इजाजत को तब्दील करने के लिए sudo space chgrp space Rohit space example four command लिखें और एंटर दबाएं अगर जरूरत हो तो सूडो पासवर्ड को लिखें और एंटर दबाएं। अब ls space minus L space example four command लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप शाहिद से बदलकर रोहित बन गया है आइनोड नंबर एक मुनफरिद अदद यानी यूनिक इंटीजर है जो डिवाइस से मंसूब किया जाता है आईनोड एक बाकायदा फाइल या डायरेक्टरी के बारे में बुनियादी मालूम स्टोर करता है तमाम फाइल्स आईनोड के लिए हार्ड लिंक्स हैं जब भी कोई प्रोग्राम नाम से एक फाइल से मुखातिब होता है तब सिस्टम मुतल आईनोड को इस फाइल के नाम से तलाश करता है हम फाइल के आईनोड नंबर देखने के लिए ls space minus I command का इस्तेमाल कर सकते हैं ls space minus I space example five command लिखें और एंटर दबाएं। फाइल के पहले लिखी तादाद फाइल का आईनोड नंबर है आईनोड एक वक्त पे सिर्फ एक ही डायरेक्टरी के साथ मुंसलिक रहते हैं हार्ड लिंक्स एक अकेले आईनोड से एक से ज्यादा डायरेक्टरी एंट्रीज से जुड़ सकते हैं ln लिंक बनाने की कमांड है हार्ड लिंक बनाने के ln कमांड की साख्त इस तरह है ln space source space link जहां सोर्स एक मौजूदा फाइल है और लिंक वो फाइल है जो बनानी है अब हम हार्ड लिंक्स की कुछ मिसालें देखेंगे मैं फिर से स्क्रीन साफ करता हूं अब ln space example one space example ln command लिखें और एंटर दबाएं। अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर दिखाने के लिए ls space minus I space example one space example L command लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर यकसा हैं। फाइल एग्जाम्पल वन का hard link file example L है सॉफ्ट लिंक एक खास किस्म की फाइल है जिसमें दूसरी फाइल या डायरेक्टरी का रेफरेंस यानी हवाला है जो मुकम्मल या रिलेटिव यानी मुतलका पाथ के तौर पर है सॉफ्ट लिंक बनाने की एलन कमांड की साख्त इस तरह है L N space minus S space target file name space symbolic file name अब हम सॉफ्ट लिंक्स की कुछ मिसालें देखेंगे सॉफ्ट लिंक को बनाने के लिए ln space minus S space example one space example soft command type करें और एंटर दबाएं। अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर और फहरस्त दिखाने के लिए ls space minus li space example one space example soft command type करें और एंटर दबाएं अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आईनोड नंबर अलग हैं एग्जाम्पल वन का सॉफ्ट लिंक एग्जाम्पल सॉफ्ट है इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा जैसे राइट परमिशन ओनरशिप और ग्रुप को तब्दील करना हमने फाइल के आईनोड सॉफ्ट और हार्ड लिंक्स के बारे में भी सीखा इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है spoken tutorial talk to teacher project का हिस्सा है जिसे कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है मजीद मालूम दी गई लिंक पर दस्तियाब है इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया